ከዚያ በኋላ አያቱ ይህን ዕቃ እንዳጥል ብለው ላኩ ዕቃውን ቁጭ ያደረግና እሱም ጨዋታ ይጀምራል። ቅቤው ቀልጦ ፈሶ ያገኛል። አያትዮ ደነገጡና ተናደው ረገሙት። አትረገሙት፣ ይደርስበታል እኮ አያቱ አያውቁም እንዴ? እና ልጁ ምን ሆነ? ታመመ? አዎ ታመመ፣ ሐኪም ቤት ገባ። የውልሽ መጣ በምንም አይነት የዕድሜ ባለጸጎችን እንዳታስቀይም አደራ፣ ልጅ አደራ። እሺ አያቴ። ኧረ እባክሽ፣ ኧረ እባክሽ፣ አንቺ ልጅ ጉፍሪ፣ ለማይረባ ነገር አርባ አምስት ቀን ታመላልሱኛላችሁ። የአሮጊት ጉልበት አሳዝናችሁም ወይ ፋሲማ እንዴት ነው? አሁንም አልተሻለህም? ኧረ እባክህ ስልኩን ተይና ለኔን አነጋግረኝ። እና ሁኔት ነው ያለሁ ሆስፒታል። አንቺ ነው እኮ የምናገረው። ኧረ በቃ እመጣለሁ። አሁንም አሰሩልኝም? እሺ የኔ ፍቅር የኔ ፍቅር አርባ አምስት እያንከራተታችሁ የኔ ፍቅር سمش 40 ونص قد هتقيلني هتقيلني ተነፍሽ ነው አትነሽ? ስራ አትሄጂም? ቀስቅሱን ብለሽ አይደል? ሲነጋ ነው አልኩ። ነጋ እኮ ከተነሳሁ ግን በኋላ ለምን አልቀሰቀሳችሁኝ ነው? ሻውን ጭልኝ አት አንድ ሰዓት ተኩል ሊሆንልሽ። ወይኔ በእግዚአብሔር ታዲያ ሁሉ እንደምትነግሩኝ ምን አይነት መቼ ነው ድጋሚ የምንገናኘው? አንገናኝም። ለምን? ቅርታ፣ እንዲህ ማድረግ አልነበረብኝም። የዛሬውም ስህተት ነው። ምን እየሆንሽ ነው? ሻው ልቀቂ። የኔ ፍቅር እዛው ለቅሶ ቤት ከሆነ ያደርኩት በጣም የብርዱን ነገርማ አትጠይቀኝ። ባይ Thank አንተ ግን እስከ መቼ ነው እንደዚህ የሰው ሴት እያማገጥክ የምትኖረው? ወላሂ አብዝተው። ባለትዳር መጥበስ ጀብድ መሰለ እንዴ? በቃ ማሚ ነገርከኝ። ምንድን ነው ነገርከኝ? ተለወጣ። አውቃለሁ ተበድላል። ለምን አትረሳውም? እባክሽ ጽዳት ሰራተኞች አጽድጠው አልጨረሱ። እኔ የምልሽ ሱስ አለባት እንዴ? ማ እዚህ መስሪያ ቤት ከገባች አራት ወሯ አንድ ቀን ደህና ስትለብስ አይቻታል። ምንድን ነው? እሺ እና ታዲያ ሀረርና አዛውንቶቿ እንዴት ናቸው? የሀረሩ ፕሮጀክት ተሳካለ? እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ። እያሱ በጣም ትልቅ ሰው ነህ። እውነቴን እኮ ነው የምልህ። በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁለት ከተሞች ላይ የአዛውንቶች መጦሪያ መቋቋም እኮ ቀላል ነገር አይደለም። እና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ላደንቅ እፈልጋለሁ። ያው የኔ ድርጅት ያለ እናንተ ድርጅት ድጋፍ የትም ሊደርስ አይችልም። በነገራችን ላይ አመጣጤም ለዛው ነበር። አዎ የናዝሬቱን የአዛውንቶች መጦሪያ ፕሮፖዛል አይተነዋል። እና በጣም ቆንጆ ነው። ያው በቅርቡ እንወስንበታለን። የምትፈልገውን ያህልም ባይሆን ብቻ የሆነ ነገር እንደምታገኝበት ግን ተስፋ አደርጋለሁ። ቆይ ለምን በሚቀጥለው ሳምንት አትመጣም? ይቻላል ፓፒ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ነው መነጽር የሚያደርገው? አታወሩኝም እንዴ? ደራሲ በሀሳብ አይጨክም ጥሩ ሀሳብ ላይ ነው። ሊሊ የዛሬ class እንዴት ነው? ተማ በነገርሽ እኮ እኔም ስስት ማውራት አልፈልግም። ሁለት ወር ከስምንት ቀን የጠፋብኝ ልጅ ተመልሶ መጣብኝ። ረሳሹ ካፌ ውስጥ እንደውም አዲሱን ስራ የጀመረች ጊዜ ሽማግሌዎቹን ይረዳል ብላ የምታወራለት ወይማ ባላየሁት የምትለው እረሳሹ እያሱን እኮ ነው። እያሱንማ አውቀዋለሁ። ታዲያ የምን መጣብኝ? አውቃለሁ ስትግደረደር ይልቅማ ድርሰትሽ እንዴት ሆነልሽ? አሰፋ አሁንም አላገባም እንደፈራ ነው? አላገባም። ወይ ማመና አስሻጋቢያችሁ የሆነ ነገሩ ያሳዝናል። ሚጣ፣ ስንት ጊዜ ልንገርሽ፣ በዚህ ጉዳይ ማንም ሰው ጣልቃ እንዲገባብኝ አልፈልግም። እንኳንስ ገጸ ባህሪያትን ላስገድድ እናንተንም ያሳደግኳችሁ በነፃነት ነው። ደግሞ ሳንቺ ስለ ፍርሃት ልትነግሪኝ ነው እንዴ? በፍርሃትሽ አይደል ራስሽን አስረሽ የተቀመጥሽው? ይሄ ፍርሃት አይደለም፣ እርግማን ነው። ፋሲልን በሞት ካጣሁት በኋላ ይቅርብኝ እያልኳችሁ በግድ ከብሩኬ ጋር ፍቅር አስጀምራችሁ፣ እሱንም ልክ በአርባ አምስተኛ ቀኑ እንዳጣሁት ታውቂያለሽ። እኔ ለፍቅር ብዬ ሰው መግደል አለብኝ? አያሳዝኖቹም እንዴ? እኔ ፈልጌ ነው እንደዚህ መሆን? እሺ አልፈለግሽም መፍትሄው ምንድን ነው? ሴትዮዋን ፈልጎ ይቅርታ መጠየቅ። እሳቸውንማ ሶስት አመት ሙሉ አንቺም ተንከራተሽ እኔንም አንከራተሽ ሳይገኙ ቀርተዋል። ቆይ ቆይ፣ አሁን ለምንድን ነው ማንሳት የማልፈልገውን ነገር የምታነሽብኝ? እያሱ ሁለት ወር እንደጠፋ ባይመለስ ጥሩ ነበር። ግን ምንድን ነው የሚያስፈራኝ? አላፈቀርኩትም አይደል? ደግሞ እሱም አያውቀኝም። ፊት መስጠት አያስፈልግም። እሱም እንደ ማንኛውም ወንድ ወንድ ነው። በቃ ከቀረብኩት ይሞታል። ስትደነግጥ የሚመጣው ሽንቷ ራሱ በጣም ነው ደስ ብሎኝ አረግና የሆነ ማርሽ የምታስገባ እኮ ነው የሚመስለው። ክትለብስ ምን ያህል ልታምር እንደምትችል ግን አስበሽ ታውቂያለሽ? ዛሬ ወሬ ሁሉ ምንድነው? ሜሮን ሜሮን ሆኗል። እባክህ መታገስ አልቻልኩም። ዛሬ ልነግራት ወስኛለሁ። ፈሪ ሙሉ ዛሬ ዛሬ እያልክ እንግዲህ ዛሬ እንኳን አላልፍም። መጠየቅ ክብሩ ይመስልሽ? ለመከባበር ብዬ ለመከባበር ደግሞ አራት ወር በቂ <laughs> እና ሳታናግራት መጣ። አራት ወር ሙሉ በዛ በቀላሉ ልታስረክብ ነው። አንቺ ደግሞ አሁንም አልተሻለሽ? እያስቸገረኝ ነው፣ ግን ቡና ስጠጣበት ይስሉኛል። ቆንጆ ስለሆነ ብቻ ያማረው ሊወስድ ይፈልጋል። ደግሞ ወንድ ልጅ የግድ ቆንጆ መሆን የለበትም። አለ አይደል? ልክ እንደኔ ሰውነቱ ሞላ ብሎ ወንዳ ወንድ ከሆነ በቂ ነው። ደግሞ እርግጠኛ ነኝ እንደኔ አይወዳትም። ይሄ ልጅ እንዲወስድብኝ አልፈልግም። አመጣጡ አላማረኝም። በጣም ብልጣ ብልጥ ነው። ትቺ ትቺ፣ እባክሽ። እሺ፣ ቆይ እኔ ምን ላርግ? እንደዚህ አይነት ወሬ ስጀምርላት ራስ ትቀይራለች። እንደምንም ብለሽ please። አንቺ ፍቅረኛ ስላለች ስለ ፍቅር ይገባሻል። ቢኒን አስተውለሽ ታውቂያለሽ? ማለቴ አለ አይደል የሆነ ገራገርነቱ ግርም ይለኛል። ማንን ነው በሚወደው ይመስለኛል። ማ ቢኒ? የምን ቢኒ? እያሱ በምን አወቅሽ? እዚህ ጊዜ ትመጫለሽ ማለት ነው። አልመጣሁም። መጣሽ እንጂ አንቺ ረፊ። አልመጣሁም። ሊሊ ሁለተኛ በሊሊ እንዳታስመ አንድ ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። እሺ፣ ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የመጣሁት። አሁንስ አበዛሽው። ሊሊት ሙት ሰባት ጊዜ ብቻ ነው እሱንም ከሁለት ወር በፊት ነው። ሰባት ጊዜ ብቻ አነሰብሽ? አይገርምሽም? ከሁለት ወር በፊት ስለ ሶስት ታወሪ ምን እንደምትወጂው ጠርጥሬ ነበር። አንቺ ያምሻል እንዴ? እኔ ስራውን አድንቄለት ነው አዛውንቶችን ሲረዳ። በቃ ታዲያ ለምንድን ነው ፍቅረኛ አልፈልግም የምትይው? አሁንም ቢሆን አልፈልግም። ለምንድን ነው ብለሽ እንዳትጠይቂ ለምንድን ነው ግን? እሺ እስከ መቼ የምታጓጊ? ምክንያት አይዋጥልሽም። እኔ ከማንም ጋር ስለዚህ ጉዳይ ማውራት አልፈልግ። አይገርምሽም? ዛሬማ ትነግሪ አልነግርሽም። ይልቅ እንሂድ በቃ ጨርሰን የለ እንውጣ በቃ እንሂድ እያልኩሽ አስመጣሽው አይደል? አይጎኝ ይቅርታ ኦ ይቅርታ አይቻታለሁ። ረስተሽኝ እንዳይሆንና እንዳልናደድ ስቀልል ነው። አልናደድ ሁኔታሽ ግን ያናደዳል። በቃ እንሂድ። ጨርስ። አንድ ጊዜ ሊያዞሪ ነው መሰለኝ። ምን ነው? ምን ሆነሻል? ችግር አለ? አሁን ግን ችግር የለም። ተሽሎሻል። ቆይ ማሳገሽ እየሄድሽ መጣ። ቡና ነበር ጠጥታለች። አንቺ ምን ሆነሻል? እየነገርኩሽ አይደል እንዴ ሜሪ። የኔም እኮ መሄድ ፈልጌ ነበር፣ ግን ሊያዞረኝ ስለነበረው እኮ። እሺ እንሂዳ በቃ ሜሪ። አንድ ጊዜ በእናትሽ አሞኛል። ብራስሌትሽን አስጨነቅሽው። በቃ አሁን ደህና ትሆኛለሽ። እንሂድ። ትንሽ ተረጋጊ፣ መድኃኒቱ ይስራልሽ። እየሄድን ነው፣ ይሰራልሻል። እንሂድ። ሌላ የምትፈልጊው ነገር ካለ አመጣልሽ። ምንም አፈልጊ ማለት እንሂድ። ራስ ምታትሽ እሷ ናት መሰለኝ። ዋትሽ አይደል እንዴ? እንሂድ አምስተኛ ቀን እንደሆነ ታውቃለህ አይደል? በእናት በጣም ተጠንቀቅ። እንሄዳለን እንደዚህ ያዙኝ ልቀቁኝ ይላል እንዴ? እኔ ምለው ጓደኛሽን በቀደም ከፍቅረኛዋ ጋር ነው ያየኋት። ኦ ቢኒ፣ አዎ ፍቅረኛዋ ነው። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚፈታተነኝ? ምንም ሳትናገሪ ቶሎ ብለሽ ወደ ሽንት ቤት ነይ። ተው ሸሸኛለች እጅ እውነቷን እኮ ነው። ምነው ሜሪ፣ ይሄ ልጅ ሁለተኛ አጠገቤ እንዳይደርስ። እኔ ሁለተኛ አጠገቡ መድረስ አልፈልግም። ታዲያ እኔ ደም ልታደርጊ ትመጫለሽ? እኔ እንጃ። አንቺ ልጅ የደበቅሽ ነገር አለ? እኔ ይህንን ልጅ ወድጄዋለሁ። እባክሽን እንዴት አድርጌ እንደምጠላው ብቻ ነገርክሽ። አትቸገሪ፣ እንዳይቀሩሽ ቢኒ ጓደኛሽ እንደሆነ ነግሬዋለሁ። ግን እኮ እሱም ቢሆን እሱ እኔን እንዳይቀርበኝ ነው እንጂ የሚያደርገው እኔ እሱን እንዳልቀርበው አያደርገኝም። ታዲያ ምን ልታደርግ ይፈለግሽ? እኔ እንጃ ለምን አትሰድብኝ? ስድብ? ኧረ ስቀልድ ነው። ጂጂ እውነትሽን ነው። ለምን አልሰድበውም? በአንድ ስቀልድ ነው። መቀለድ አይቻልም እንዴ? በይኔ እንሂድ። ልክ ነሽ ጂጂ፣ ግድ የለሽም። ብሰድበው እኮ ስለማፈር እዚህ ቤት ተመልሼ አልመጣም። በቃ ስለዚህ አይኑን አላየውም። በቃ አላገኘው እንዴ። ይሄ በጣም አሪፍ ሀሳብ ነው ትጂ። ለምንድን ነው እንደምትወኙ? ለምን አትነግሪኝ? ይህንን ስንወጣ እነግርሻለሁ ትጂ። ይልቅ አሁን አበረታችኝ። እኔ ምን አውቃለሁ? በጣም ይቅርታሽ፣ ሌላ ጊዜ እንገናኛለን። ይመስለኛል። እች ደግሞ ከዚህ በላይ ምን ብዬ ልስደው? ይቅርታ የኔ እህት አረፍ በይና ይቅርታ ይጠ ምንድን ነው የሆንሽው? ምንድን ነው ያደረግን? ንገርኝ እስቲ ለእኔ ምንድን ነው የሆንሽው? አትልም ምን አለልኝ ያታቀኝና ምን ይከፍልል ምን አገባውና ምን ይከፍልል ለቀቀኝና ገለልግባ ኧረ እባክሽን ቤቱ እየተረበሸ ነው። ተረጋጊ እንጂ ሰደብኩት። ለምን? አጠገቤ ቁጭ ብሎ ሲያወራ ሳየው ይብስ እንዳልወደው ፈራው። ምን ማድረግ ነበረብኝ? እማ ፍቅር ማለት መስዋዕት መሆን አይደል? እሱ እሱ ከሚሞት እኔ ብጎዳ ይሻል። ከሊሊ ባነሰ እድሜ ከአባቴ ጋር ኖረሽ። እንዲህ አይነት አስተሳሰብ እንዴት ውስጥሽ ገብቶ እንደቀረ አልገባኝም። ፍርሃትሽ ራት እንደምትኝ ማቅ ነበር። በቃ እንደምት እሺ እሱስ ምን አለሽ? ፈርቶ ይሁን ደንግጦ ዝም አለ። አንቺስ ምን ተሰማሽ? እኔ ደስታ እንኳንም ራስ ወዳድ አልኩ አይደለም። በኋላ ይጎድሻል። በዚህ ሁኔታሽ መቼም የምታገቢ አይመስልም። ለምንድን ነው የማላገባው? በጣም ነው የማገባው። ማግባት ትችላለሽ እንዴ? አንቺ ልጅ ግን እንዴ! እንቅልፍ የመጣ ያልኳቸው ማ ልትረጅኝ ይገባል እኮ ስላዳንኩት ነው እንደተሳሳትኩ የምትቆጥር? ቆይ እንደሚሞት እያወቅኩኝ ብቀርበውና ቢሞት ማን ገደለው ነው የሚባለው? በዚያ አስተሳሰብሽ ታዲያ እንዴት አድርገሽ ነው የምታገቢ? ግን ባይመስልሽም አታገቢም አትበይኝ። እኔ ለራሴ ራሴን ያልኩት ይበቃል። እኔ እንዲህ አድርጌ አታድርጊ አልልሽ። ብቻ ልብሽን አድምጭ። ወይ ሜሪ እንዴት እንደምታሳዝን! እንደዚህ አይነት ልጅ አስመስለኝም ነበር። እንዴ እና እርግማኑ ታዲያ ሁለት ፍቅረኞቿን በዚህ ምክንያት እንዳጣሽ ነግራኛለች። ከኢያሱ ጋር መቀጠሉ እንደሚሞት እርግጠኛ ነች። ወይኔ በጣም ነው የማመሰግነው። ትልቅ ውለታ ነው ያልሽልኝ። እንኳንም ቆንጆ አልሆንኩኝ። ወይ ጉድ፣ ወይ ጉድ! ቆንጆ ናት ብዬ በቅጡ መኖር ሳልጀምር እንደ ሰው ሳልዝናና አንገቴ እንደፍቼ ቀንና ማታ ስማር ኖሬ ለመደሰት ሳስብ ልሞት አላ አላደርገውም አላደርገውም። አምላኬ ቆንጆ ስላላደረከኝ አመሰግናለሁ። እስከ ዛሬ ያማረርኩህንም ይቅር በለኝ። እና አትወዳትም ነበር ማለት ነው? በጣም ነው እንጂ የምወዳት፣ ግን በወንድምነት ገና በጨቅላ እድሜ አጥንቴ ሳይጠነክር ልሞት። ሜሪዬ ሰላም አይደለሽ? ብራስሌቴን ትላንትና ካፌ ውስጥ እያዋለሁ መሰለኝ። ኧረ እባክሽ ታዲያ ምን ችግር አለው? በኋላ ሄደን እናመጣዋለና። አይ አልሄድም። የዘጋሁትን ፋይል ድጋሚ መክፈት አልፈልግም። አይኑ ማየት አልፈልግም። ደግሞ ማንም አይፈልግም። ወይ ጉድ! ደግሞ ሞት የሚደግሱለት አለ። አናገርከኝ ቢል hello ሜሮን ደሞዙ ሰጂ እያሉሽ ነው መጣች። ምን ሆነሃል? ምን አደረገች እንዲህ በአንድ የምትቀየርባት? ልክ አይደለም። እሺ፣ ትክክል አይደለም። X አርጊኛ። እንደዚህ ባልወስን ኖሮ ሞትም ተናዶ አንተ ምን ትሰራለህ ተመለስ ይለኝ ነበር። አሁን መሞት አልፈልግም። ሞትን ምን ያህል እንደምፈራ ታውቂያለሽ አይደል? ቦቅቧቃ አይ አስታወሽ፣ የማኪያቶ ክፍያ ያናደድኩሽ ልጅ ነኝ። ስለ ከፈልኩልሽ ይቅርታ። እዚህ እንደምትሰሪ አላውቅም ነበር። አሰድብኝም ማናገር ይችላሉ የሚገርምሽ ፈገግታ የምትችያት መስዬም ነበር። አውሬ መስዬ ነበር። አዎ፣ ግን ደስ የሚል እንደዚህ በአደባባይ ሰው ተሳድቤ አላውቅም። የመጀመሪያ ነ እኔም በአደባባይ ስሰደብ የመጀመሪያ ነሽ። ግን ተከፍሎልሽ በመሳደብ ሪከርዱን የሚወስድብሽ የለም። ለማንኛውም ይቅርታ፣ ገደል ግባ ማለት አልነበረብኝ። ችግር የለው። እስካሁን አልገባውም። ይቅርታ። አልጨረስኩም። እኔ ጨርሻለሁ። አትረባም ያልሽኝን ይቅርታ አላልሽኝ። ይቅርታ። ደፋር ያልሽኝ ስድብ ይሁን አድናቆት አልገባኝም። ስለ ሁሉም ስድቦቿ ይቅርታ። እኔ ምለው አልወደድሽኝም አይደል? ለምንድን ነው የማልወድህ? ማለቴ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አይ ብራስሌትሽን ጥለሽልኝ ምንም እንዳልተፈጠረ ስትሄጂ ምን ልበል? የት አለ? አምጣው። በጣም ነው የምፈልገው። እኔ አስተወሸሽ መሆን አልነበረበትም። ለነገሩ ችግር የለውም። የት ላገኝሽና ልስጥሽ? ከስራ በኋላ የሰደብሽን ካፌ ታገኘኛለሽ። ካልፈለግሽው ችግር የለም። እንደ ድሮ ስራ አስኪያጇ ጋር መመላለስ አብዝቷል። እና ብራስሌቱ እሱ ጋር ካለ ለምን አልሰጠሽ? አላስኩትም አለኝ። ቶሎ ተቀበዩ። አይ አልፈልግም። እኔ እሱ ጋር ከመሄድ አዲስ ብገዛ ይሻለኛል። እንዴት? እማ እኔ እሱ ጋር መሄድ አልፈልግማ። እኔ ሰላሜ ነው የምፈልገው። የእኔና የአባትሽ ስጦታ ነው። እኔስ አጠገበሽ ነኝ ያለሁት፣ የራቀው አባትሽ ማስታወሻ። ይህማ ለምን ታስጨንቅኛለሽ? በቃ እንደውም የማውቀው ነገር የለም። እንደዚህ እያሰብካት ነው የምትቀርባት? አንተ ሸይጣን! የፈለከው ግን እጅህን ሰብስብ እንዳንጣል። ወላሂ እነግራታለሁ። በዚህ ከተጣላኸኝ ተጣል። አይ ሰላም ነሽ? ካላስቸገርኩ ትሰጠኛለህ? ቸኩያለሁ። ቁጭ በይ፣ እሰጥሻለሁ። ለምንድን ነው የምቀመጠው? ስጠኝና ልሂድ። አንተ ና ታዘዘን እንጂ ምን ሆነሃል? ምርታዝ ማኪያቶ አምጣል። አንድ ስታየን አንድ እንመስላለን። ሁለት አድርግልን፣ አንዱ ነጣ አድርግላት። ቁጭ በል ልጄ። ትሰጠኛለህ? አትሰጠኝም? ወርቅ አይደለም እንዴ? ምን ማለት ነው? ለእኔ ከወርቅ በላይ ነው። አምጣ ግራ ነገር ነሽ። ምን እንደሚያስደስትሽ ራሱ የምታውቂ አይመስለኝም። አንተ መሞቻን የምታውቂ አይመስለኝም። ትሰማያለሽ? ልጁ እኔ ብቻ አይደለም፣ ያችም ነው። ስትፈልጊ አታጥቢው። እኔ ጦት ሊሆንልሽ በቃ አላመመኝ። ተውት። አንተ ደግሞ አትበጥብጠኝ። አመመኝ ብለህ አይደል እንደመጣው? no no አላመመኝም። ዝም ብዬ ስቀልድ ጨዋታ አስመሰለህ እንዴ? እሺ ተሽሎኛል። በቃ አንባብ ነህ አልታመንኩም እኮ ምን ምን ሆንኩኝ እኮ ምንም ኧረ እባካችሁ እባካችሁ እባካችሁ ታዲያስ አሁን እንዴት ነህ? ወይ ካልሆነ ወጌሻ ጋር ደግመን እንሂድ እንዴ? no ኖ ማለት ትንሽ ወቅስ አድርግበት ይሻለኛል። ያው ብቻሽን ስትሆኝ ይደብራል እንጂ ፍቅረኛሽ ግን ስሙ ማለት ነው? ቢኒያም። ለምን ጠየቀ? ኦሜ ሜሮን መሀመድ ሰላም ነሽ? ባለፈው ሰድበሽው እንደሄድሽ መመለስ አልነበረብሽ። ለማንኛውም ጨዋታ በጣም ስለሚችል ተጠንቀቂ። ጨዋታማ በጣም ነው የሚችለው። አስበዋል? አለማችን ላይ እንደሱ አይነት ሰዎች ባይኖሩ አለም እንዴት ልትጀብር እንደምችል። ይኸውልሽ እያሱ ስመለስ ብዙ ጫሜ ምነው አመመህ እንዴ? ምን ይሻላል ታዲያ? ትንሽ ወኩስ አደረግበት ሳይሻለኝ አይቀርም። ውሸቱ መሆኑ ነው። እንደዛ ያደረገው ደግሞ እኔን ለማግኘት መሆኑ ደስ ብሎኛል። ስለዚህ እንደዚህ ላረግ ፈለግኩኝ። ማሚ የምትለኝን ልስማና በገደብ ልቅረብ። ፍቅር አይሞካክረንም። ራሴም እንዳልሳ በጣም እጠነቀቃለሁ። ተሳስተን ወደ ቀኝ መስመር ከገባን ግን ግንኙነታችንን አቆመዋለሁ። እኔም ገና ለገና ጣሁት ብዬ አልጨነቅም። እሱ ራሴ ባመጣ ወጣጣ መጎዳት የለበትም። የአረጋያን ምራቅ ወዝ እንጂ ግን እንዴት እንደዛ ልታደርግ ቻልክ? ማለት ቤትን ሸጠህ ያለህን ንብረት ሸጠህ እንዴት ወደዚህ ስራ ልትገባ ቻልክ? ልጅ እያለሁ የአያቴ ጎረቤት አምሳ አለቃ ረጋሳ የሚባሉ ነበሩ። እኚህ ሰውዬ ምንም ልጅ ስላልነበራቸው አያቴም ከኔ ሌላ ልጅ ስላልነበራት በጣም ይወዱኝ ነበር። እኔም በጣም ወዳቸው ነበር። ታዲያ ካደግኩ በኋላ እኚህ ሰውዬ አርጅተው ታሞ የሚጦራቸው አቶ ውሃ የሚያቀብላቸው አቶ መሞታቸውን እንኳን ያወቅ ከሶስት ቀን በኋላ እዩ ሲቃቁ በቃ በዚህ በጣም እያዘንኩ አያቴ በአመቱ ያላትን ንብረት በሙሉ ለእኔ ተናዛ ሞተች። የሆነ ነገር ማድረግ እንዳለብኝ ተሰማኝ። ከዛም የወረስኩትን ንብረት በሙሉ ሸጥኩኝና የአረጋያን መንከባከብ ከፈትኩ። መኪናዋንም ልሸጣት ነበር። international የልጆች ጋር ምናምን ስገናኝ ወደዚህ ወደዛ ማያት ትሆነኛለች ብዬ ተውኳት። እናትና አባትስ በልጅነቴን ያጧቸው። ፍሬ ያምርባችኋል፣ ያዝልቅላችሁ። ያዝልቅላችሁ ጓደኛ ያደለ በእንግዲህ ይቅናሸር። ያሱ ሙት ወዳታል። ኖ ኖ፣ በጭራሽ አልወድም። እልህ ስላስያዘች ደግሞ ታያለህ፣ ዋጋዋን ስሰጣት። ስማ አውቃለሁ ከሴት ጋር ይህን ያህል ቆይታ አታውቅም። ባይሆን ስትተዋቸው እንጂ እንደዚህማ ሆነ አይቼ አላውቅም። በግድ ልታስወደኝ ነው እንዴ? ፍቃድ ወስዳለች። እሱንም በስልክ ነው የወሰደች። አመሰግናለሁ። ምስኪን ለመሞት ይጣደፋል። ሜሮን ትኖራለች። አልመለስሽልኝም። እዚሁ ጎረቤት ና ግባ እናጠብቃል። አይ ሌላ ጊዜ ልመለስ በቃ። አረ ግባ። እዚህ ኮነች አሁን ትመጣለች። ና ግባ። ኢያሱ ነው አይደል? የሆነ ነገር ግን ተቀይሮብኛል። ለካ እንተዋወቃለን። ምን የተቀየረብሽ? እንደዚህ አልነበርክም። ድሮ ረጅም ነበርክ አይደል? አጠርኩብሽ ልትቀር ነው? ቤታ ማለች ሜሪ ናታ። no እኔ ወንድሟ ነኝ። እሺ ኧረ እባክህ አውቅብሃለሁ። ፍቅረኛ ነህ? no እኔ ፍቅረኛው አይደለሁም። ፍቅረኛዋ ሌላ ሰው ነው። ማን ነበር ስሙ? አንተ እያስ አይደለ? ነኝ። አንተን አይደል ካፌስ ተደብቃ የምትሄድ? ይቅርታ ይቅርታ፣ እንደሱ አንተን አልነበር ካፌ ውስጥ የሰደበችክ እኮ? እንደውም አንተ አይደለ ብራስ ታስመልስ እግር የተሰበረው። ለማንም እንዳትናገር ከዲያሪ በኋላ ነው ያየሁት። ቤታ በፊት ማግባት አትችልም ነበር። አንቺ ግን ስለ ሁለታችን ከእኔ የበለጠ እንደምታወቂ ማወቄን ታውቂያለሽ። ትንሽ ሂል ያለው ጫማ ስታደርጊ እኮ ትደርሽበታለሽ። ምንም እኮ ሰገባ ሳል ነው ማደርጋት። ሊሊ ሂጂና ጥሪያት፣ ዘገየች። ኧረ ቁጭ በል ቁጭ በል ሚጣፊት ግን ስለ እርግማን ስታወራልህ እንዳትስቅ። በዚህ ጉዳይ በጣም serious ናት። በልጅነቷ ከአባቴ ጋር ኖራለች። ሰዓት ነግሪን፣ ጥቁር እንግዳ ታመጭብናለሽ እንዴ? ተሻለሽ ሚጣ? ፍሬንድ ደግሞ እኮ ተደብቀሽ እንደምታያቅ በሰላም ደኖር ሚጣ አንዴ ነ አንተ ግን ታይታኒክ ላይ እንዳለው ጃክሌት ልትሉትላት ትችላለህ። <laughs> ቢኒያምን አሉዶ አንተም ብታገባ ደስ ይለኛል። እሷን ማግባት አትችልም? አትወደኝማ። እናቴስ ትወዳለች። በስንቷ? በፈለገው። በፈለገው ስልክ እኔ እኮ በአንድ ብር ማለት ነው። እንዳሰብሽው አይደለም ካለመሽ ነው እሱን ጠይቂ። ምንድን ያሰበችው? ኦ አዎ፣ እንዳሰብሽው አይደለም። እውነቷን። ታዲያ ካልሆነ ለምን ያዝከው? ሂጂ ግቢያንች ሊሊዬ፣ በጣም ነው የማመሰግንሽ። ሌላ ቀን ከመጣ ግን ስር እናሳይካለሽ። እሺ፣ ቆይ ትንሽ ተረጋጊ፣ ትንሽ ተረጋጊ እና አናግሪኝ። ስለ እርግማን ከሆነ ብታስቢው እኔ ምንም አልሆንም፣ አታስቢ። ለነገሩ ስላልተረገምክ አንተ ስለ እርግማን ምን ይገባል? ሰው እንዴት በራሱ ይጨክናል? እኔ ፍቅር አያምረኝም። መዝናናት፣ መደሰት እኮ እፈልጋለሁ ስራዬን ለመሸሸግ ያደርኩ ይመስላል። ማንም ብነግረው አያምነኝ። አንድ አንድ እንኳን የሚረዳኝ ሰው ቆይ ከሁለት ፍቅረኞች ሞት በላይ ምን ምን ማሳመኛ ቢመጣ ነው? ቆይ ፋሲል የሚባለው መጀመሪያም ታሞ ነበር አይደል? እና የታመመውን ሊሞታል እሳቸው ከረገሙት በኋላ ነው የባሰው። ሜሪ አንቺ ስላሰብሽው ነው እንጂ እሳቸው ረገሙሽም አረገሙሽም መሞቱ አይቀርም። ለምን ትከራከረኛለህ? እሺ እሱ አጋጣሚ ሞተ። ብሩክ ልክ በአርባ አምስተኛ ቀኑ ለምን ሞተ? እሱም በአርባ አምስተኛ ቀኑ ነው እንዴ ሞተ? ቆይ እናትሽ ለምን አልነገሩኝም? እንዳትፈራ ብላ ይሆናል ይሄ አንተ በጣም ጥሩ ሰው ስለምወድ ነው ሸሽ ነበር። ለምትረዳቸው ሰዎች ሲባል ኖርላቸው። እኔ አብሬ ለመኖር አልታደልኩም። ከዚህ በላይ ራስ ወዳድ መሆን አልፈልግም። ያለሽበት ሁኔታ ባይገባኝም የተረዳውሽ ይመስለኛል። ማንም አልተረዳኝ፣ ፈጣሪም የተረዳኝ አይመስለኝም። በአርባ አምስት ቀን ውስጥ በማንኛውም ቀን ትሞታለህ። ለመሞት ፈልጌ ሳይሆን ስለምወድሽ የሚመጣውን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። የረገሙሽንም አሮጊት ፈልገን እናገኛቸውና ይቅርታን ጠይቃቸዋል። የሶስት ዓመት ሙሉ ዝም ብዬ የተቀመጥኩ ይመስላል። ፈልጌ አጥቻቸው ነው። እናቴ መፈለግ ደክሟት ነው። ይቅርብኛ፣ ተበረታታኝ። አይዞሽ፣ እርግጠኛ ነኝ አልሞት። እውነት አስጨናቂው አርባ አምስት ቀን ዛሬ የተጀመረ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ እዩዬ በማንኛውም ሰዓት ሊሞት ይችላል። ስስታሞኝ ይሁን ትልቅ መስዋዕትነት እንደከፈለልኝ ነው የምቆጥረው። የመርፌ ቀዳዳ ያህል እንኳን ክፍተት አልሰጠውም። ካልቻልኩኝ ግን አብሬው ሞታታለሁ እንጂ ከዚህ በኋላ መኖር አያጓጓኝም። ለእኔ አሳጥብስ ጥብስ አሳጥብስ አይሆንም። ይሄ ሌላ ነገር ብላ ዛሬ መብላት የአማርኛ ሳጥብስ። አው አዎ ግን ይሄ ኮተሌት ነገር ይሆንልህ። እሱ እኮ ሸዋ አለው ብዬ ነው። ምን ችግር አለው? እኔ ሁሌ የምበላው ነገር እኮ ነው። እሺ ግን እኔ ነኝ ማጎርስሽ። ለእኔ ሳላድ ይሆንልህ። ተነስ እዩ፣ እየተነስ ከሱ ጋር ተነስ፣ እዛ ጋር ሁን። አሁን ጥቅምት ነው። እንደዚህ በቲሸርት አትውጣ። እሺ፣ አንቺስ? እኔ አይበርደኝም፣ ደርቤያለሁ። እና እናት ሆነችልሃ። በጣም ያዝልቅልህ አሜን። ቻርባ አምስት እስክታልቅ ድረስ ለጥ ብለን ልክ ቀናችን ሲደርስ ብንነሳ ደስ እንደምፈልገው ካልሆነ ግን ባንነሳ ይሻላል። ለእኔ ጥብስ ደረቅ ያለ ጥብስ መርቄ ነው no፣ ደረቅ ያለ ይሻለኛል። ትንሽ ጮማ ጣል ጣል አድርግበት። እሺ፣ ግን please የጥብስ እንትን እንዳይኖረው ቅጠል እንዳይኖረው ቶሎ አስቀምጥ። ጨረስክ? አዎ። ምን የረሳሁት ነገር አለ? ኦ የበግ መሆኑ እንዳትረሳ። እየቀለደ ነው ልጄ። አንድ ፓስታ በአትክልትና አንድ ሰላጣ። እሺ፣ ምን ሆነሻል? ሳምንት ሙሉ ፓስታ ልብላ እንዴ? የባለፈው የበርገሩ ትዝ አይልም? ሌላ ነገር አትበል። ታዲያ እሱማ እያወራሁ ስለነበረ ነው አይደለም እንዴ? ሁሌ ይከሰታል እንዴ? አይሆንም፣ ያንቀሃል አልኩ። በቃ እንደዛ ከሆነ ደግሞ ሁለታችንም ፓስታ ነው የምንበላው። ሁለት ፓስታ። እኔ ፓስታ? አሁን ያንቅሻል። እውነት ይሄ ልጅ ሊሞት ሳይሆን አይቀርም። በጣም አምሮበታል። እንደዚህ ማማር ደግሞ የጤና አይደለም አይደል? ያለውበት ድረስ መጥተው ነው። እኔ እንዴት እከተላችኋለሁ? በቃ እሺ፣ ተከትያቸው ከመሞቱ በፊት እንዴት ይኖር እንደነበር ላወራ ነው። <laughs> አንቺ እች ልጅ ግን በጣም ጨካኝ ነች እንዴ! እየዞረች አዲስ አበባ ወንዶችን እየገደለች ልጨርስ ነው እንዴ? አንቺማ ምንሽ ተነካ? ይብላኝ እንጂ ለአዲስ አበባ ወንዶች አፈቀርን ብለው ጠጋ ሲሉ ጠብ፣ ጠጋ ሲሉ ጠብ <laughs> hello, hello, hello. አጠጣበት። ትምታ እኮ በጣም መጥፎ ነው። በሽታ ይሻላል። ቆይ እንደዚህ ያደርጋል ብዙ ጊዜ ወይ ሰው ነው የስለት ልጅ ይመስል ጣጣ ነው እንደው ብለሽ ነው የምትጨናነቅ በቃኝ ብዬ በቃ አንተ በቃ እንሂድ እንሂድ በቃ ቆይ ቆይ፣ አታይም እንዴ? ምን ሆነሻል? ነበር ገና ላይ አይደለ እንዴ ነበር? ቢሆንስ መኪና አይደል እንዴ? አለቅ አለቅም። አረ ሜሪ ፈሪ ሰው ምን ይለናል? እናቴ ደራሲ ናት። ከአባቴ ጋር ከተለያዩ አሁን ወደ አስር አመት ይሆናቸዋል። ውጭ ከሄደ በኋላ ራሱ በስልክ ነው እንጂ እኛም ነው አናውቅም። እናትሽ ግን አባትሽን እስካሁን እንደሚወዷቸው አስታውቅባቸው። እንዲታወቅ አንድ ሚስጥር ልንገር። ሁልጊዜ እሱ ሲደውልላት እኛን የተገናኙበት ሬስቶራንት ውስጥ ትጋብዘናለች። <coughs> እዩ የቤት እኮ ማንም የለም፣ ለምን ሳንበላ ነው አራበኝ። እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው። መሞት ፈልግ? አዎ። ምን ሜሪ፣ እንደዛ ማለት ያለ በቃ አራበኝ። ደግሞ ፓስታ ሰልችቶኝ እንዳይመስል። ሰልችቶ አይደለም። ሰሞኑን በተከታታይ ምግብ እየበላህ አይደለም። በጣም እያበዛህ ነው። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ አልነገርኩሽም እንጂ ጾም ጀምሬያለሁ። ቅድም ማኪያዙ ስጠጣ አላየሁም እንዴ? ማለት ከምግብ ነው የምጾመው። ፈሳሽ አንዳንዴ ይወስዳል። ይህ እንደዚህ እየተቀነ እኮ አንተ ትቀናለህ። ሚርዬ ደግሞ እንደው በጣም ለትንሽ ነገር ብዙ ትጨነቂያለሽ። በፍጹም ጥርጥር አይግባሽ፣ እኔ አልሞት። ምንድን ነው ይሄ ደግሞ? ምን ይሄ ብርድ መጥተዋል ማለት ነው? ምን ሆነሻል? ጉሮሮ ያው በቃ እንደዚህ ህፃን ልጅ መሰልኩ እንዴ? ልታታለኝ እዩ አትቀል እሺ እዩ ሆስፒታል መሄዱን እንዳትረሳው። ወይ ምቾት ምቾት እኔ ቢቀርቢ ነው የሚሻለኝ፣ ስድቦ ይሻለኛል። ለምን ትናለ ይባላል። ስበላ መከራ፣ ሳልበላ መከራ። እኔ እኔ እንዴት ልኑ እሱንማ ታገስላት አርባ አምስት ቀን እስኪያልቅ ድረስ። ምን ደግሞ ለአንተ ብላ ነው ማሜ። ሰሞኑን በተገናኘ ቁጥር እኮ ፓስታ ነው የምንበላው። ለምን ፓስታ ቅን ብላ ነው ያመጣሁትን አጥሚት ጠጣ። ማውጣት ይቻላል። እንዳትወሸኝ ጠጥተሃል። ትቻለሁ አልኩሽ አይደለም። እሺ፣ እና አሁን ለውጥ አለው? በደንብ ተሻለ? አሁን ጥሩ ነው። ምንም አለ። ለቀረው ለምን የሆነ ለምን ስፖርት አሰራበትም? ዋና ሄዳለሁ ብያለሁ። ምን? አንተ ልጅ ያመሃል እንዴ? ዋና እኮ ያርስብሃል። አንቺ ዝም ብለሽ እኮ ነው እንዴ? ሁሌ የማደርገው ነገር እኮ ነው እኮ ችግረት ምንም እኔ ነገር አሰብ እሺ ምን ሌላ ስፖርት በቃ ለምን ሌላ ስፖርት አትሰራ? ኳስ ለምን ኳስ አትጮት? ምን አለበት ሁሉ ጊዜ እንደዚህ እሺ ብትለኝ፣ እኔም እኮ ደስ ይለኛል። እሺ በቃ በኋላ ደውላ። እሺ ደውላለሁ። አይሆንም፣ አይሆንም፣ ይቅርታ ተሳስቼ ነው ተሳስቼ ነው። ኳስ አይሆንም። እሺ እሺ፣ ምን ላድርግ ምን አለበት ብዬ አርባ አምስት ቀን እስክታልፍ ድረስ ብለህ ብተኛ። እሺ እሺ እሺ ፓስታ በአትክልት እና ሁለት ዋሽ እና ካሽሚር ደሳለች ክትፎ ቤት ሆነሽ ፓስታ በአትክልት ታጫለሽ። አንድ ስፔሻል ክትፎ አንጣል። ሜሪ በቃ ተረጋጊ፣ የቻልነውን ያህል አድርገናል። ከዚህ በኋላ ፈጣሪ ያውቃል። የሆነ ጭንቅላት እንደፊኛ የሆነ ያበጠ አይነት ነገር ተሰምቶ ያውቃል። ሆነ በቃ ሊፈነዳ የደረሰ በጣም አንተ ይሰማሃል እንዴ? በቃ ዝም ብሎ ይጨንቀኛል፣ ዝም ብሎ ስለሆነች ነው የምነሳ። ፍቅረኛ ማ? አንተማ ፍቅረኛ መያዝ አችልም። ቀርቷል። አሁን ተለውጫለሁ። እሺ፣ አላምንም። ለምን እንደምትሸሽም ተረድቻለሁ። አንቺ አብደሻል እንዴ? ትዳርሽ እኮ ነው የሚፈርሰው። ይፍረስ፣ የቆመውን በግድ ነው። እንደውም ማለት ትምጣ የእውነት ፍቅረኛ ከሆነች እሄዳለሁ። እሺ፣ ትደውልልኛል? ንገረኛ። ትደውልልኛል? አልደውልም ማርታ? ሜሮን የድሮ ጓደኛዬ ነበር። ጥሩ ፍቅረኛ እንደሚሆንሽ አልጠራጠርም፣ ግን በደንብ ጠብቂ። ማርታ፣ ከዚህ በፊት አውርታኝ አታውቅም። እንድነግርሽ ትፈልጊያለሽ? እንግዲያውስ በጣም ቢያምም አፈቅራትና ላገባት ስለነበረችው ሰሎሜ ላውራሽ። በጣም ወዳት ነበር። በቃ በቃ ቶ አልፈልግም፣ አትንገረኝ። እኔ ግን እንድትሰሚኝ እፈልጋለሁ። ከመጀመሪያ አልፈልግም አልኩ አይደል እንዴ? እንዴ ከሴት ጋር እንደነበርክ ማሰብም ማወቅም አልፈልግም። ቶ እንዴ አልፈልግም አልኩ እኮ በቃ በግድ ልታስቀናኝ ነው እንዴ? አልፈልግም ሜሪ ነገ አስቸኳይ ጉዳይ ተፈጥሮ ወደ ናዝሬት እየቀለድክ ነው አይደል? አልቀለድኩም። እንዴት እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? ሶስት ቀን እኮ ነው የቀረው። እንዴት ነው እንደዚህ አይነት ሀሳብ የምታስበው? አላወክም። ሩቅ መንገድ አትሄድም። እንኳን ናዝሬት ድረስ ስትሄድ ይችን የቀሩትን ሶስት ቀናት ከቤት እንድትወጣ አልፈ እኔ አርብን አስፈቅጃለሁ። ሶስቱን ቀን አብረን እናሳልፈው። በጣም እንጠንቀቃለን። በጣም ቲሸርት፣ ጓና፣ ይሄ መኪና መንዳት ምናምን የሚባል ነገር የለም። አይደለም እኮ ይኸውልሽ፣ እኔ ካልሄድኩ ፕሮጀክቱ ሊሰናከል እንደሚችል ታውቂያለሽ። ፕሮጀክቱ ከአንተ ይበልጣል። አንተ ስትኖር ነው ሌሎች ሰዎችን መርዳት የምችለው አይደል? እኔ ይሄ አርባ አምስት ቀን በስንት መከራ ጸሎት አልፈልኝ እላለሁ። አንተ ባለቀ ሰዓት ታበላሽብኝ ነው እንደምን ይኸውልሽ፣ ነገ ሂጂ ቅዳሜ አልሰማ አልሰማ በቃ ሊሊት ሙት አይሆንም። በቃ በቃ ለምን አታውኝ? ልታሳብደኝ ነው እንደምትፈልገው እንዴ? ትቼዋለሁ፣ አልሄድም። ስለተረዳኝ አመሰግናለሁ። ነገ በጠዋት ቤት እመጣለሁ። አርባ አምስት ቀን ትለፍድ የፈለኩት ነው ብሎ መርዝም ቢሆን ፓስታን አይኑን ማለት ለምን ሌላ ጊዜ አታደርገውም? የግድ ነገ መሆን አለበት? አዎ እኔ ነገ ብቀር የምፈራረመው ሰውዬ ከነገ ወዲያ ወደ ኬንያ ይበራል። ያ ማለት ደግሞ ጉዳዩን ደጋሚ ለማንሳት ሌላ ሶስት ወር ሊያስፈልገኝ ነው ማለት ነው። እንዴት አልተረዳችህም? ፍጹም ልትሰማኝ ዝግጁ አይደለችም። ታውቃለህ ደግሞ ይሄ ገንዘብ አዳማ ውስጥ እርዳታ ለሚፈልጉ አዛውንቶች ምን ያህል ሊጠቅም እንደሚችል በጣም ይቅርታ እየሄድኩኝ ነው። ምን አታረገው? ኖ ነገ በሌሊት እመለሳለሁ እኮ። እየቀለድክ ቢሆን ነው የሚሻለህ፣ አለበለዚያ አታገኘኝም። ሜሪዬ፣ ምንም አማራጭ ስለሌለኝ ነው። ሄሎ አቶ እያሱ። አቤት። በጣም ይቅርታ ሚስተር ጃፈርሰን ዛሬ ማታ ለአስቸኳይ ስብሰባ ኬንያ ስለሚባሉ ቀጠሮን ለሚቀጥለው ሳምንት ለመቀየር ነበር የደወልኩት። እሺ እሺ፣ እመጣለሁ የዛሬ ሳምንት። እሺ እሺ። ሳሙኤል ከውጭ ተመልሷል አየኸው እንዴ? አዎ። እና ምን ልትሆን ነው? ስማኝ፣ ወደ ናዝሬት እየሄድክ ነው አይደል? ሀሎ እያሱ፣ ሀሎ Hello ዩዬ፣ እንዴት ነህ? ታውቆሻል ግን? ምኑ? ከነጋ ለሰባተኛ ጊዜ ስትደውይልኝ። እሺ በቃ አሁን የመጨረሻ ነው፣ አልደውልም ካሁን በኋላ። No no no no አትደውይ ማለት አይደለም፣ ዝም ብለሽ ነው የምትጨናነቂው። አዎ ዝም ብዬ ነው የምጨነቀው። ምንም አትሆንም። አትፍራሽ ዩዬ። አልፈራ አልፈራሁ። ደግሞ የክፍለ ሀገር ታክሲዎቹ በጣም ነው የሚንቀዠቀዡ፣ ታውቃለህ አይደል? ዛሬ እንዳትወጣ በቃ መሽቷል። ነገ ትወጣለሽ። ከቤትም እንዳትወጣ። አረ ሜሪ አትጨነቂ። እሺ እሺ፣ አልጨነቅም። ነገ ስትመጣም እንዳዘጋጀው ላጠቀም። እሺ ሜሪ። እሺ ቻው። በቃ ደግሞ እየደወልክልኝ እሺ? እሺ እሺ፣ ደውላለሁ ቻው ነገ ነው የመጨረሻው ቀን። ያው ህይወት አንድ ብትሆንም መንገዷ ግን ብዙ ነው። ባይሆን እንኳን ራስሽን እንዳትጎጂ። ዲማ ጓደኛዬ ባይሆን ስለምን ይሞት? እኔ እኮ አንቺ እንዳትጎጅብኝ ብዬ እንጂ እንዲሞት ብዬ አይደለም። አልጎዳም። እኔ ምንም ነው እሺ ምንም አይሆንብሽ። መቼ ነው የሚመለሰው? ነገ ነገ ይመጣል። ልቤ ቅልጥ ጣለብኝ። ፈጣሪ ለእኔ ሳይሆን ለዩዬና ለሚረዳቸው ሰዎች ሲል በህይወት ማኖረል እዩዬ ያሰበውን ለማድረግ በጣም እልህኛ ቢሆን ውስጡ ግን በጣም ጥሩ ሰው ጭንቀቴ ስላልገባው ሳይሆን የፕሮጀክቱ ነገር ሆኖበት እንደሆነ አውቃለሁ። እኔ አርባ አምስት ቀናቱን ፍቅር ሳይሆን ችግር ሆኜበት እዩዬ ስለሆነ ታግሶኝ ቆይቷል። በቀረው ሰዓት ሞት ግድ ከሆነ እሱን ሳይሆን እኔን በወሰደኝ። እሱ ለብዙ ሰዎች ያስፈልጋል። ቢቻልና ቢሳካ ግን አብረን በፍቅር ብንኖር በጣም ደስ ይለኛል። አምላኬ እችን ቀን እንዴት እንደማመሰግናለሁ። ይህም ባገባው ደግሞ በዓለም ላይ ደስተኛ ሴትን ይሆናል ደግሞ በጣም ነው የምንከባከበው። አለቅብኝም እንኳን የሚደውሉለት ሴቶች ቢኖሩም እንኳን ይቅርታ፣ እሱ እንኳን ይቅርብኝ። ስለምቀና እሱ እንኳን ይቅርብኝ። እኔ ግን መቶ percent እታመንለታለሁ። በሀሳቤ እንኳን አልማቅጥበትም። I mean. አምስት ቀኑ እኮ ሞላ። ታዲያ ደወልሽለት? ፈራሁ። ኔትወርክ ችግር አለው ይሄ ደስታዋ ነበር የናፈቀኝ። በጣም የገፋፋዋት እንደዚህ ሆና ላይ አትፈልጊ። አሁን አባቷ አያፍርብኝም። እኔ የምልሽ ያ ምስኪን ቆንጆ ሞቷል ወይስ ተርፏል? እስኪ ጥሩ ተመኝላት። አይደለም እኮ የምገለው፣ እርግማኑ ነው የሚገለው። እንደኔ በጊዜ ዞር አይልም ነበር። ተማ ፈሪ ስለሆንክ ፈሪ ለእናቱ ተብሏል እኮ ለቅሶ መድረስ ይኖርብናል። እኔ ለቅሶ አልወድም፣ ሞት የሚባል ነገር አልወድም አለ ታሳስተኛለች። እኔ እዚህ እያለሁ ከየት መቶ ሊሆን ይፈልጋል እንዴ? አረ ቢኒ እፈር። ለምንድን ነው ማፈ? በጣም እኮ ነው መወዳት። አውቃለሁ ቢኒ፣ ግን በወንድምነት አትቀልጅ። ቢኒ። ሞት አልቀለድኩም። አንቺስ ምን ሆነሻል እንዴ? ሞት ሳቲ መናገር አትችይም እንዴ? ሜሪዬ፣ ዛሬ እንገናኛለን። ሜሪዬ፣ መኪናው አስቸገረች። ምን ሆነች? አትደንግጪ ሜሪ። አርባ አምስት ቀኑ እኮ አልፏል። እሱም አልፏል፣ ግን ይሄ እንድትቸገር አልፈልግማ። በቃ እንደውም ዛሬ አትምጣ። በቃ ነገ ተረጋግተህ ትሰራና ትመጣለህ። እሺ? እሺ፣ ግን ከቻልኩ እመጣለሁ። የዛሬን ቀን እንደ ልደት የቀላ ላሳልፋት አስቤ ነበር። በቃ ካልቻልኩ ዛሬ ደስ ስላለኝ አልቀየምም። ቀሽና ፈርቼ ቁጫለሁ። አናቀቀኝ ቢል እዩዬ ዛሬ አዝሬት ነው። አብሬን ቢሆን በጣም ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን ዛሬ ልዩ ቀኔ ስለሆነች ሁለታችሁ መጋበዝ ፈልጋለሁ። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ይመቸኛል። ቢኒ ዛሬማ አብረን ልትሆን ይገባል። ደስ ይለኛል። እሺ በጣም ይቅርታ፣ የረሳሁት ቀጠሮ ነበረኝ። ዛሬ ልጋብዛችሁ ምለው ሰው ሁሉ እየኮራ ነው፣ ግን ችግር የለም ከቢኒ ጋር እናሳልፋለን። ካልሆነ ቤት ከነማሚ ጋር እናሳልፋለን። እንጂ ቢኒ አንተ ምን እሺ ብያለሁ እኮ ሜሪዬ፣ ደስ ይለኛል። በቃ ከቢኒ ጋር እንሆናለን። እያሱ ናዝሬት ላይ ደቅናለሽ በትንሽም ግን ዛሬ ደስ እንዲለኝ ይፈልጋል። እኔም ስላልሞተ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን በጣም ተጨነቅሽ። በጣም ከሰላሳ ደቂቃ በኋላ እነሳለሁ። አሁን አስቤት ነው ያለው። ይቅርታ ሜሪ፣ በኋላ እደውላለሁ። እኔ እንዳዘባጀበትኩ። ቻው ቻው። ምሽረ መቼ ነው ደግመን የምንገናኝ? በፈለግከው ቀን ብቻ አስቀድሞ አሳውቅ። ሰው እንዴት ከመላክነት በአንድ ጊዜ ወደ ሴጣንነት ይቀየሩ። አንዳንድ ወንዶች እንደዚህ ናቸው። በቃ አትጨነቂ፣ መርሳት ነው የሚሻለው። አባቱ እረሳዋለሁ። በነገሩ የእሱ ጥፋት አይደለም፣ የራሱ እርግማን አይደለም፣ እርግማን አይደለም፣ ራሱ ነው ጥፋተኛ። አይሆንሽም ነበር ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነው። ቆንጆና ዝነኛ ወንዶች ደግሞ ለትዳር አይሆኑ አይደል? ቆይ መሞት ነው መከዳት ይሻላል? ያው ነው። ሁለቱም ያው ነው። ሁለቱም ያሳብማል። እኔ ግን ቆይ ምንድን ነኝ እንዴ? ለምንድን ነው መደሰት የማልችለው? ቆይ ደስታዬ እኮ ሀያ አራት ሰዓት እንኳን መቆየት አይችልም እንዴ? የግድ ልደሰት ይገባኛል። እሱማ እኔ ፈልጌ ነው የማጣቸው ግን እኮ ወደዋለሁ። ልግደለው እንዴ? ተይው እባክሽ፣ ተይው እባክሽ። እንዴ ሰበብ ነው የሚሆንብሽ። ደግሞ ያደረገው ራሱ የሞተ ስለሆነ ነው። ሞትን ፈርቼ ስለራኩሽ በጣም ይቅርታ። ደግሞ እኔ እንደሱ ቆንጆ አይደለሁም፣ አላስቸግርሽም። ከዚህ በኋላ አንድ አይደለም አንድ ሺህ ሞት ቢመጣ አልፈራም። ሜሪ እወድሻለሁ። ወራጅ ወራጅ የፈራሁት ነገር መልኩ ቀይሮ በጣም እሺ የፍርሃት ቀን ሲያልፍልሽ መጥፋት አማረሽ። ለምን ስልክ ያላነሳሽ? ምን አገባ? ምን ማለትሽ ነው? ለማታ ብቻ ነበር የፈለካት? ግብዣዬን እስከ መዘረስ ድረስ ያደረሰች? ለዛ ነው ስልክ ያላነሳሽ? ስለ ትላንቱ explain ማድረግ አለብኝ። ልጅቷ አንተ ታክስቴ ልጅ ናት። ዋናው ነገር አንቺ በእኔ ላይ እምነት ማጣትሽ ነው። ከዚህ በኋላ አይነት ማየት አልፈልግም። ቆይ ከአንቺ በላይ ማን ይምጣልኝ ብዬ ነው ከአመታት በኋላ ያገኘሁትን ፍቅር የምገፋው። እምነትማ ሊኖርሽ ይገባል። በፍጹም እንድጠረጥርኝ አልፈልግም። ብገደድ እንኳን አለማገጥሽ። በአርባ አምስት ቀናችን እምነት ካጣን ምኑን አብረቆየን? ሜሪ በፍጹም በጥርጣሬ ልትረብሽ አይገባም። ቆይ ግን የተፈጠረ ነገር ቢኖር ምን ልትሆኝ? ምን ሆንሽ ነው? ነጩ ሸቶ አሸኛለህ። ከአያት በስተቀር ምንም ዘመድ እንደሌለ ነግረኛል። እሺ እውነቱን ልንገርሽ፣ እንደሞትክ ቆጥረዋል። አልቅቅ ልቀቀኝ! ልቀቀኝ! ካገኘው ብቻ ጺሙን ነው የምጎትለት። ተይ አንቺ ምን ማያገባሽ እና ዝም ይባል ደግሞ አንቺ ብታዩ ምን ያልቱ ደሁን በመቀስ ቆርጠው እንዴ ማንን እናትሽ ስትነግረኝ በጣም ደነገጥኩኝ። ተበሳጭቼ ተቆጣሁሽ እንጂ ታዲያ ይህን ሁሉ ጊዜ ዝም ብዬ ነው ስጨነቅ የነበር? እኔ እኮ ሲፈጥረኝ ተናጋሪ ነኝ። እናትሽም ታዝባኛለች። አሁን ስንመጣ ስንቱን ሰው ተሳደብኩ አይደለ? እንዴ? እርግማንማ ነበር እርግማን ባይሆን ኖሮ እንዴት ሁለት ፍቅረኞች ይናጣለሁ? ግድ የሉት ማዘር፣ ረስታውት ነው እንጂ ረግመኛል። እርግጥ ነው አላስታወስም እኮ ግን ልጄ ከልቤ ካለቀስኩብሽ እንደሚደርስብሽ በደንብ አውቃለሁ። እርግማን ቀላል አይደለም። ሰው ዝም ተብሎ አይረገምም። አንቺ ታዳጊ ልጅ ለምን ብዬ ኖርሽን የማበላቸው? እናትና ልጅ ስጠላሉ አይደል እንዴ? ልጄን ለምን ዋሻል? እመኝ፣ እርግማን ከሆነ ስንቱን ሰው ገድያለሁ ማለት ነው። እርግማን ነው ካልሽም አንስቼልሻለሁ። አባቶቻችን የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል የሚሉት ነው የደረሰብሽ። አሁን ሁሉ ነግርሽው፣ ፈጣሪ ሕይወትሽን አቃናለሽ። በዚህ ዘመን እንዳንቺ አይነት ልጅ መኖሩን በጣም ይገርመኛል። ያልኩ ይቆጣ ማን ስራዬ ብሎ ያስባል ነው ልጅ ሚጣ? አሁን ስሚ፣ ድሮም ፍርሃትሽ እንደነበር ነግሬሻል። አሁንም እንደኔና እንደ አባትሽ እንዳትሆኝ ተጠንቀቂ እሺ። እስካሁን የነበረው ፍርሃቴ ነው ይባላል ግን እኮ ከሌላ ሴት ጋር ነው ያየሁት። መች እርግጠኛ ሆንሽ? ከሴት ጋር አየሽው እንጂ ምን ሲያደርግ አየሽው? ሄሎ ምን ባየን አልሄድም። እሱ መቼም የሚመለሰው አይደለም። ምንድን ነው የሰማሽው? እኔም ባላጣራሁት ነገር ከአባትሽ ጋር ተለያይቼ እንደቀረሁ ታውቂያለሽ። ጥፋተኛም ከሆነ እጅ ከፍንጅ ያዥውና ይቁረጥልሽ። በጥርጣሬ እኮ ፍቅሩም ቢሆን አይወጣልሽም። እውነት ነው ልጄ። እናትሽን ስሚያት። klasik Honda aracı. Barış Şeytan Manolic. እሱን ማውራት ምን ያደርግልናል? ልንዝናና ነው የመጣ ነው ወይስ በፊት በፊት አይታመንም ነበር። አሁን ግን የቤተ ክርስቲያን ልጅ ሆኗል። አሁን ሳልጨረስኩም አትመጣም። ባልሽ የዛሬ ሶስት ዓመት በጣም ወዳትና ላገባት የነበረችውን ፍቅረኛ እዚሁ አልጋ ላይ እዚሁ ክፍል ውስጥ ይዟ ተኝቶ ሽማግሌ ተልኮ አያቴ ለሰርግ እየተዘጋጀች እኔም የሰርጌ ቀን አልደርስ ብሎ በጉጉት እየቆጠርኩ እያለሁ የምወዳትን ፍቅረኛዬን ከእጄ ፈልቅቆ ወሰዳት። ስድስት ወር ያለው ትክክል ማሰብ አልቻለም። ምንም እንኳን ፍቅረኛ የጥፋተኛ ብትሆን ለዚህ የዳረገኝ ግን የእሱ ምላስ ስለሆነ ሳልፈልግ ከወንድ ጋር ያሉ ሴቶችን መተኛት ጀመርኩኝ። አሁን ሁሉም ነገር ተቀይሯል። በዚህ ሰዓት በጣም የምወዳት ፍቅረኛለች። አንቺ ለዚህ ድረስ ያመጣሁሽ ሳሙኤል እዚህ ድረስ ላመጣሽ እንደምችል እንዲያውቅ ብቻ። ለባልሽ ታመኝለት። ለዚህ ነው እዚህ ድረስ የመጣኸው? ለበቀል አሁን ተሳካልህ? ቆይ ምንም መስማት አልፈልግም። ሁሉንም ሰምቸዋል እንዳትከተል። ሁሉንም ነገር ከሰማሽው የተደረገ ነገር የለም። ምን ምን ልታረግ ፈልገ ነበር? ብታረግ ኖሮማ እርግማኑ ሳልጠብቅ እኔ ራሴ ነበርኩ ምደፋ። እንዳትነግረኝ ብለሽ ነዋ። ብልህስ የባለፈው የባለፈውን እንጂ አሁኑን አትንገረኝ ብያለሁ። እኔ እነሱ አላሰብኩት። እሱ የራስ ጉዳይ። የዛን ቀን እንደዛ መጨነቂ ምንም አልመሰለንም። ቢመስል ኖሮ ግን ይኸውልሽ፣ ይቅርታ ድምፁ እየመጣ ስለረበሸኝ ነው መጀመሪያውኑ አቅም ኖሮኝ እንደማልባልግ አውቀው ነበር። ምንድን ነው ሳሙኤል? ማን ነው ሳሙኤል? የልጅቷ ባል አይ ቅድም አሁን ስላለው ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ ስላልሽ እና መጀመሪያ አትነግረኝም ነበር? አሁን ነው የምትነግረኝ? ማወቅ የምትፈልጊያት መሲማ። ቆይ ናዝሬት አለመሄድን ለምንድን ነው ያልነገርከኝ? እሱን አልዋሸሁሽም። ሊሄድ የነበረው እውነት ነው። እየሄድኩ እያለ ደወሉና ለሳምንት መሆኑ ነበር እና እሱን ለምን አልነገርከኝ? ስልኩን እያወራው እያለ እኮ ነው ሳሙኤልን ያየው። በቃ ሳሙኤልን ሳይሆን እንዴቴ መቆጣጠር አልቻልኩም። ተናደድክ፣ ተናደሞታ ቆይ ትቀልጃለሽ እንዴ? አንቺም እኮ ስልክ ስቀጠቅን አላነሳም ብለሻል። እንዴ ደግሞ ትቆጣለህ እንዴ? አልተቆጣውም፣ ግን መልሼ እደውልልሻለሁ። ቤት መጥቼ ነበር እኮ እመጣለሁ። ትንሽ ቆይቼ እመጣለሁ። አይ ከእያሱ ጋር መጣባታችን ሰምቼ በጣም ነው ያዘንኩት። እዩዬ እኮ አጠገቤ ነው ያለው። እኔ አላምንም። ታረቃችሁ? እውነትሽን ነው? አዎ አልኩሽ ቻው ምን እንዳትጠጋኝ እንዳትጠጋኝ ብያለሁ። ጥሩ ምን ቆንጆ ሴት አይሆነኝም።